皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はタイトル通りにもあるように私の YouTube に出演してくださる方をまる名募集したいと思います、えー、今ここでどんな企画かっていうのとあと募集する人数はちょっと言えないんですけども車椅子ユーザーの方で、えー、出演してくださる方を募集したいと思います 出演してくださる方へのお願いとしてまず顔出しができる方で、えー、お名前が言える方ニックネームでも大丈夫ですあと住んでる県または市や区まで、えー、お伝えできる方あとは職業ですね職業どんな仕事をしているか、えー、働いてないよっていう方でも大丈夫ですけども職業をお伝えできる方 あとは、まあ、なぜその障害を負っているのか、まあ、疾患名や障害名をお伝えできる方を募集します年齢は問いません、えー、小さいお子さんからあ先輩の方々までたくさんあ募集したいと思いますまたすでに YouTube や、まあ、発信者として活動している方でも大丈夫です遠慮なく本当にあの少しでも興味がある方は あ概要欄にあとコメント欄に LINE を貼っておきますのでそちらからあぜひご連絡いただければと思いますその LINE の中で 改めて企画の詳細等をご説明させていただいてその上で、えー、ご協力してくださる方と、まあ、その後こういろいろやり取りを取らせていただきたいなというふうに思っています、えー、本当に多くの車椅子ユーザーの方々からご協力していただきたいと思いますので是非皆さん、あのー、拡散のご協力やあ募集のご協力をよろしくお願いしたいと思います。 本当は客を言いたいんです多分言った方がいいんだろうかなとは思うんですけどちょっとなかなかあ大人の事情ではないですがいろいろあるのでぜひちょっと、あのー、興味がある方は気軽に LINE で、えー、ご連絡していただけたらというふうに思います。ということで、えー、今日はあ車椅子ユーザーさんに向けて、え私の YouTube に出てみませんかという募集のお知らせでした。